bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah alloh haq subhanahu va taolo mo'min musulmonlar uchun eng ulug' kunlardan biri bu qurbon hayiti va ramazon hayitidir mana bu qurbon hayitida qilinadigan eng yaxshi amal qurbonlik qilishdir alloh yo'lida jonli qurbonlikni so'yiladigan hayvon mol tuya qo'y va echki bo'lishi mumkin bitta mol yoki tuyani yetti kishi nomida so'ysa ham joiz sharti sheriklarning barchasi qurbonlikni sadaqani niyat qilishligi lozim ekan bu hayvonni erkagi ham urg'ochisi ham bichilgani ham bichilmagani ham qurbonlikka yaraydi ulardan boshqa hayvonlar qurbonlikka o'tmaydi shu bilan birga qurbonlikka atalgan hayvon jiddiy aybli bo'lmasligi kerak qanchalik sog'lom va ko'rkam bo'lsa shuncha yaxshi savobi ko'p bo'ladi qurbonlik qilishni vaqtini namoz o'qilgandan so'ng boshlanib uchinchi hayit kuni quyosh botishidan oldin tugaydi qurbonlik qilish alloh taologa bandalik nishonasi fidokorlik ramzi juda ham fazilatli va savobli amal hisoblanadi abi saidinil hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fotima onamiz qurbonlik qilayotgan paytlarida turib borib qurbonlikka shohid bo'ling dedilar uning birinchi tomgan qoni bilan barobar sizning o'tgan gunohlaringizni xudoyi taolo mag'firat qiladi payg'ambar alayhissalom shu gapni gapirganlaridan keyin fotima zahro aytdilarki ey allohning rasuli bu bizning oilamizga xosmi yoki umumiy barcha musulmonlargami deb so'radilar shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki yo'q balki musulmonlarni barchasigadir dedilar salama ibn akva roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlardan kim qurbonlik qilsa uchinchi kundan keyin uyida undan biror narsa qolgan holida tong ottirmasin deydilar shunda kelasi yil bo'lganda sahobalar so'rashdi ey allohning rasuli o'tgan yilgidakka qilaylikmi deyishdi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki yenglar taomlalinglar saqlab qo'yinglar o'tgan yili odamlar qiyinchilikda edilar ularga yordam berishligini xohlagan edim deb aytadilar imom buxoriy rivoyati musulmonlar ocharchilik tufayli qiyinchilikka duchor bo'lgan mutatabbiyinlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qurbonlik go'shtini uch kundan ortiq saqlab turishni man qilgan ekanlar keyingi yili bu holatga barham berilib to'qchilik bo'lganda esa yeyish yedirish va saqlab qo'yishni aytganlar ulamolarimiz yuqoridagi hadisdan kelib chiqib qurbonlikning go'shtini uchga bo'lib bir qismini oila a'zosi bilan yegani ikkinchi qismini qarindosh urug' tanish bilish qo'ni qo'shni yetim yesir kambag'al muhtojlarga bergani uchinchi qismi qismini esa o'zi uchun saqlab qo'ygani yaxshi deyishgan ekan alloh haq subhanahu va taolo barcha yurtimizdagi mo'min musulmonlarni qilayotgan qurbonlik jonliqlarini alloh o'zi qabul aylagan bo'lsin alloh yuqorida zikr qilingandekka gunohlarimizni o'zi mag'firat aylasin iloyim yurtimiz tinch osmonimiz musaffo xalqimizni farovon hayoti rizq ro'zi bundan ham ziyoda bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh